दोस्तों मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया सोशल मीडिया पर इन दिनों पोलिंग महिला ऑफिसरों की तस्वीरें काफी वायरल हो रही है थोड़े दिनों पहले पीली साड़ी पहने हुए एक महिला पोलिंग ऑफिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी और अब वहीं नीला वन पीस पहने हुए एक महिला पोलिंग ऑफिसर की तस्वीरें भी इन दिनों खूब वायरल हो रही है देखिए इस पूरी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोलिंग ऑफिसर की फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक पीली साड़ी पहनी यह महिला लोकसभा चुनाव के दौरान किसी पोलिंग साइट पर तैनात की गई थी अब नीली वन पीस ड्रेस पहने लेडी पोलिंग बूथ अफसर भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है नीली वन पीस ड्रेस पहले लेडी पोलिंग ऑफिसर के बारे में जानकारी आई है कि वो भोपाल लोकसभा सीट पर पोलिंग बूथ ऑफिसर हैं जबकि ड्यूटी गोविंदपुरा विधानसभा से किसी पोलिंग बूथ पर लगी है इस महिला के हाथ में जो बॉक्स है उस पर 154 लिखा है जो गोविंदपुरा विधानसभा का नंबर है लोकल मीडिया के अखबारों ने भी महिला की तस्वीर छापी गई है बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पीली साड़ी पहनी पोलिंग ऑफिसर की फ़ोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक ये पीली साड़ी वाली महिला रीना द्विवेदी है जो मूलतः देवरिया की रहने वाली है सोशल मीडिया पर नीली वन